Awas. Awas. Cengkleng. Ayo. Para balungan. Pripun Pak Kirun? jan. Enak ya. Neng laras pleng brambang sak kedokannya payu pira. <laughs> Aku takon brambang bareng gua apa? Wis oh, pangan grandong ya wis pangan. Pangan grandong. Wah, eh, jan jan piyai Inggris kok ya suarane pleng kaya ya ngono. Jan. Jadan hutan kok emat yang ini. Mes persis kaya nenggone lek kolek. Penonton. Gamelan ki larase persis gon muka lho lek. Iya. Lek kok gamelan gak pas wis. Yogone barange pas wis. Dan dua dok harus dikombangi bubiar. sing apik iki ya mas-mas e oko Iya. Waroto tanpa selo dodokane deng ceng ceng ceng hmm. sing kono wis nyoto wancine wis sambel. <laughs> Biar tiwas keprake dodok ceng dodok ceng. Men. Jajal orang anu abui Pak Sakira. Tujuh nih macak Sakira. ...saya ya wengi ketok kekompakane. Yoga kok lengi ngoni Bu Joko ngantek kemlakaren. Cepake wedhus sitok. Lah wong prasmanan kok apa-apa dijupuk. Akhire entek. Dadekke sitok ten piring. Nggih. Niku dereng. Apa? Ha kula niku nate kleru kok. Anggeku piring wis dilungke karo Pramu Sugata langsung tak soki duduh. Nah. Hmm. Harus sego cekote kewar-kewar tak nggih gubis. Apa? bungkusnya tisu sendok itu tak udari jadi aku harus ngelep tak anu kisin mm -hmm. akhirnya Wong tisu ya tak olu ya enak metu lah kaya bungkusan kaya kukus <laughs> kayak kok kayak titan kertas itu yang penunuk kaya bungkusan Dilani ra. Cek cover Pacita. Nah iki manut pakeme. pla. Alah. Dan kopak tenan. Saiki njaluk diantemi. <laughs> sing kok isan nganyelke tenan. Wah ceplike anyar. Era tinggu nyengkok ya ora ubah belas. Heeh, iya. Ya skor ngene. Ora ndelok sinden gone dhewe. Kenapa? Nyengkok ora kerung ngene-ngene. Panas. Oh. sinden. Ayo gaya. Oh sinden iki beda-beda kok. Ana sing tenang kaya Mbak Esther, ana sing arep nyuwara iki puwetit nggoceki pupune kancane. Lan lan padha sindene diremet ngempe abang kabeh. Enek sing goceki kuping. Hmm, ya Mas, enek sing gorokan dibatek. Oh. Enek beda-beda. Beda-beda ya. Heeh. Hmm. Nggonku ki gurune didemek sayane ra urip. Demek karo apa? Lenek kenemenen tuh, Mak. Lah oh. saiki kowe ngerti. Apa sebabnya Mbak Esther kok suarane penak ya? Padahal ya orang nganggo gaya, orang nganggo obah. Ora ngerti ta rahasiane? Sebabe gulune dawa. Dawa. Oh. Ora beda kewan, gulune dawa kayak banyak suarane banter. Wak ngono. Pakde kuwi gulune dawa malah bisu. ora ndek swara. Apa pokok patokane kok kewan mek gulune dawa. Lho ula ki sawak gulu tok. Lah kek kok ra muni blas. Kok ngeses tok. Lah soalé kan apa duwe iki sisik. Sisik ngono lho. Lah bojomu sawak sisik tok. Eh pancen gatelen. Kepanu po sisik. <laughs> Ayo. Ayo ter. Ter. iki nek ndang mulih nyang negarane eman-eman ya Pak Kirun. Jih, rasah mulih ta, Nduk? Eh, Esther enggak usah pulang ke Inggris ya. Nggih. Wis pindah aja di sini. Apa arep ngingoni? Lho, jak nandur brambang. Ha kira-kira grandong ra wani moro lho nek kuwi jak. Permasamu modane grandong kuwi. seperti Casey itu loh, Mbak Esther ya. La, lama ya. Dan Boten sakit. Sakit gulune dawa kok boten sakit. Sakit. Sakit. La. kula nyuwun berkah kanthi sanget gandeng ingkang nyinden menika saking Inggris kula nyuwun ingkang ngendang saking Amerika ya alhamdulillah kula nyuwun menika sekutunipun <laughs> ayo gabungan aja melu-melu gabungan sapa kakunge ku lho monggo Mbak Kici wah monggo Mbak Kici eh. Amerika musuh Inggris tiba Apa ya iso ngendang tenan? Lah, iki krawitan iso Amerika musuh Inggris, sing ngendang Amerika, sing sinden Inggris. Pelawake Kamerun. <laughs> Kamerun ki ireng iki. <laughs> Ora apa-apa to. Heeh. Kisuk ben genten ngundang sing ngendang Liverpool. Heeh. Sing sinden Juventus. Heeh. Ah. terus pelawake Somalia. Pancet ireng maneh. Gur karek rongkongan tok kae. Ha iki sing ngendang Amerika, sidene Inggris, dalangi Irak. Hmm, iku <laughs> perang. Samono kae. Hmm. Mangga. Ino. ben kendangane nganggo cengkok wiletan saiki nganggo ding ding ding ding ding. Jan, jan. Diwarai karo lan anu kakunge kok. jan, jan. Eh wong Jawa nek ngene iki mati kutu. Coba ndang, coba Amerika. Wong London kok sing ngendang wong Amerika. Amerika. Coba ndekno anake dhewe iki isone saiki turut perapatan tok. Ecek-ecek tok bandane. Satus. Nah, ini coba nih, ini gak repot. Hmm. Piantun Amerika loh, coba. Hmm hmm, hmm, hmm, Pegang kendang kok kaya ngono loh, coba. Pena ya. Lah, iya. Nggak ngerti, gue sing ngenong, gue kayak wong Bali. Sing di? Wong Bali, i gede manuke. Bali apa? Bali wilayah Seragen. <laughs> Monggo-monggo, ya. aduh. Jangan. nên ơn nên nộ ninh nong ninh nong ninh nong ninh nong ninh nong sisan gawe ter jan kaya ngono kuwi lho nduk eloke kabudayane dhewe disinau karo piyayi monco iya dadi lan apike iya coba wong Eropa kok nyuwara pelok ora siwah nyuwara slendro ya pleng